Salve galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Samuel do canal Pel Hiper e hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui de Fortnite aqui para vocês para o canal. Eu é, muito obrigado por é, por último vídeo, o feedback foi bom. Eu gravei um Fortnite na madrugada, editei rapidão e veio pro YouTube em questões tipo de 3 a 2 horas assim. Nosso vídeo chegou a 171 visualizações e 22 gostei comentários positivos, os feedbacks. Eu só quero te eu só quero agradecer por isso. Eu estou jogando o, o Fortnite, né, o modo 50 50 versão 3 padrão. Olha a ilhazinha que nós não conseguimos entrar, velho. Olha lá, nós vai para lá, ó. beleza? Então, fique com a gameplay, já se inscreve no, no canal, já dá o joinha aí, beleza? Embaixo. E o meu time aqui que estamos jogando aqui é o Balchaneton, Kutecholé 24484, Fecaluk e eu, né, que eu sou o melhor daqui, é claro. Sou o melhor desse time aqui, parceiro. Sem eu, os caras, ó. Sem eu, os caras não são é nada. Ah, meu pai. Será que nós ganhamos essa partida, clã? Duvido. Tem nada aqui. Vamos vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Beleza. Pegamos primeiro. Galera, eh, me perdoem aqui pelo o barulho do videogame, beleza? É o cooler e o cooler faz um... É... Grita muito, velho. Cooler aí é, é fogo, hein, mano. É, já saquearam aqui já que tinha que saquear. Nossa, mano. Opa, obrigado, vou pegar isso aqui. Vamos lá, então. Galera, eu tô trazendo um vídeo de Fortnite, assim. Eu posso trazer outros jogos. Só tô trazendo aqui pro canal não ficar parado, entende? Opa, escopetinha, eu vou trocar no teu lugar que eu não quero saber de tudo. Não... Hum. Eu vou querer a bala mesmo que essa arma aqui é horrível. Beleza, vamos pra lá, né? Tem uns caras que tá lá no finalzão recolhendo as coisas. Tá certo, vamos vir cá, tentar ver com a fumadeira aqui, sair recolhendo tudo. Ó. Vamos lá, então. Tomara que a gente ganhe essa partida. Cara, eu sou bem ruim mesmo, né? Já mostrei minhas... Deixa eu mostrar minhas configurações aqui do Fortnite, porque eu fico me complicando. É com essa configuração aqui, ó. Então já com profissional de construção, então é bem complicado. Ah, vamos lá, então, tem um cara aqui Mano, eu odeio, eu passar por aqui, velho, tá ligado? Mano, pensa no ódio. Ei, antes que o nosso amigo já... Ih, nosso amigo já foi eliminado. Ah, ah. Beleza. Merda. Oh, foca. Opa. Tá bom, eu só vou beber isso aqui. Que quero é bomba de fedor, não quero não. Ah, para, velho. Eu tenho que quebrar isso aqui tudo. Bom. Nossa, que cego, ó. Beleza, vamos tomar aqui. Pegar essa bomba aqui, né? Caso venha um carente gracinha com a gente. Não. Beleza, era 12, dá escopeta aqui, vamos lá então. bom nós tá ganhando aqui, beleza? Eu como o melhor jogador de Fortnite do Brasil, né? Só que não. Vou tentar aqui ganhar. Velho, eu vou roubar a sabra desse bicho. Filho da mãe. Nada que eu quero. É os baú que, tem, que tinha aí. Olha! What the fuck? consumiu muito poder, né? olha. Vamos lá, vamos lá então. Ah, acho que é só temporário esse aqui. Só recolher isso aqui e vamos cair fora. Tem um baú aqui. Tem nada, nego recolhe é tudo, velho. Caramba, hein? Né? Será que recolher alguma coisa? Tá tendo que tem baú aqui, hein? Tem não. Recolheram já. Não deixaram alguma coisa? Deixaram nada. Pô, povo mal. Vamos lá então. Deixa eu lá, galera. Vamos ver se nós ganhamos isso aqui. Acho que nós ganhamos, acho que nós ganha. Bom, não podemos contar a vitória, né? Não comemore a vitória, é, não comemore. Que você pode falar, pô, eu vou ganhar, que aí chega e perde. Não, vou colocar isso aqui não. Mano, <laughs> acho que nós tá do outro lado do, do coisa do, imi, do inimigo, tá ligado? Todo mundo tá aqui. bastante cuidado Agora eu não matei ninguém Caraca, velho. Nossa, galera! Nossa. Secamos. Só tecou, só tecou, só tecou. Não matamos ninguém. nós é muito ruim, velho. Holy fuck. Caraca, nós é ruim pra Dedéu. Eu, né, sou pra Dedéu. Que? Ó, morreu, seu desgraçado. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui nessa minigun? Bom, tem. Tem alguma coisa aqui? Não, beleza. Ó. Opa. Já sobrou 5 pessoas. ganhamos! E fui carregado, é? Ó, oh, vamos dançar! Falou aí, galera! Se inscreve no canal aí. Vídeos agora, eu vou ficar postando vídeo aqui, beleza? Falou, um grande abraço aí e é nóis!